انا مش هقعد في جيمي كتير انا هقعد في جيمي حوالي ربع ساعه مش هقفلها الليله دي اوكي اديني بقول لك اهو مش هقفلها انا بس هعدي الحته المقرفه اللي انا فيها دي أوه. انا مش هقفلها هو عامل حساب مش هقفلها الليله دي تقفيلها هتبقى الليله مش هقول لك يعني يلا بينا <clears throat> طبعا بس انا عايز اعدي الحته اللي انا فيها دي اوكي لسي سي نص ساعه ربع ساعه زي ما تيجي معانا ليتس <clears throat> جو صوت عالي فحم 93% ماشي اوكي ليتس جو مش هقفلها مش هقفلها انا هعدي بس الله اعلم ممكن اقفلها <laughs> ما اعرفش بس اشك اشك اشك بسم الله الرحمن الرحيم اوكي المفروض اعمل ايه بقى؟ اللي انا فيه فين ده ده الارضي صح بس لا لو الارضي مش الارضي لو الارضي كان هيقولك الاسانسير ده في الدور اللي انا فيه ده مش الارضي شافه الدور الأول عايز أعرف فين ال التالت لا يا عم كان المراية هتقول لك أهو المراية مش هتقول لك يبقى في نفس الدور انتوا نوبز على كده الصوت عليه سيكا أهو ده نفس الدور لا ده الارض يا جدعان الاسانسير قدامه الاسانسير قدامه الحيطه دي الارضي ايه ده Puxa, puxa, puxa. اسانسير في اسانسير دايما اوت اوف اوردر مفتاح مفتاح ايضا اللي بيروح ال basement. اه ال جي basement. عايز اعرف ايه اللي حصل deserve. ال certificate ازاي بتاعت انجلترا اه عشان لعبه في انجلترا الام 1976 ايه جيمز الكسندر هول ده مش اسمه جيمي اصلا ابوه هيوجو الام روز دمه اسمه جيمز الكسندر الاب هيوجو ده وامه رز شغالة stage magician ده ابوه سكول تيتشر هوتيل بروبرت ذكر Is anyone there? شهادة ميلاد آه، جيمي محتاج استعمل المراية la tomo. يا ابن اللعيبه انت مستنيني لف بسرعه واخلع لف بسرعه واخلع ماشي ورايا ماشي ورايا انا ما اه نعمل ايه مكمبر يا عم مكمبر ده انا يا دوب لسه داخل الدور وبعدين انا اعدي منه ازاي نسيب يا عم اعدي منه ازاي اروح التالت فكره من الذين رشق جنب الاسانسير Okay. Alhamdulillah. Is someone there? Party. Hello. Is it Rose? Yes. I found Jimmy's birth certificate. It says Hugo Hall is Jimmy's real father. man shouting and a child crying. What happened? Hugo was a violent, evil, sick man. يبقى دي مع اللعبة You said Jimmy is Hugo's son. Does that have something to do with the baby's rattle? You said Jimmy is Hugo's son. Does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, does that have something to do with the baby's rattle? اوكي احنا لازم نسأل السؤال الصح بدل ما تروح انا مش عارف اسألها اي حاجة اشتري وقت I saw Harvey locking Jimmy in the basement. What happened? I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? Harvey blamed Jimmy, but it was a loose wire that started that fire. It was an accident. ايه يا جدعان ايه مع ايه انا مش عارف احنا سألنا دي مش عارف اسال ايه مش مش عارف اسال ايه هذا مع حاجة Is it Rose? Yes, I'm Rose. الشهادة مع ايه؟ ابنه في كل حاجة ما مع مشهد اما طلع هيوجو ده said things developed with Hugo. Does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? No. eh. He eh. ايه دي مع ايه دي مع بيقع You said there was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? يا راجل انا مش عارف بصراحة انهي واحدة يا جدعان دي لا ده هنا trying to kill himself دي هيوجو was a violent sick man دي uh, journalist شهادة معلقة ما ينفعش الشهادة معلقة ما اظنش الشهادة معلقة تنفع ما ينفعش اهو الشهاده لازم تبقى مع سين مع ايه ما انا ببص يا عم الشهاده مع ايه الحقيقه ايه ايه الحقيقه فين الحقيقه دي فين ذا تروث مفيش حاجه اسمها ذا تروث يا ابني الناس بت- بتتوهم ولا ايه killing himself دي يعني When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? I admitted it all to Jimmy. طب ما انا عملت دي في الاول الواد طلع متعقد ايه ده؟ ده البيزمنت هو عمل فيه ايه في البيزمنت؟ صح يا رب نعدي من جيمي بقى ستة وتسعين او oh شيت لو جيمي قفشني انا هقفل ما عملت سيف ربنا معانا come on, come on, come on, come on. We're good, we're good, we're good. Schön. فين فين بيضربوا فين فين يا ولدي؟ آه بصراحة مش عارف آه When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with the baby's rattle? لا لا دي على الانتحار ما اظنش انا معايا انتحرت ازاي بقى الله اعلم بالصيف ولا ايه انتحرت ازاي استنى انا محتاج مرايه اروح الدور الاول على ما اظن معيش قتلت الراجل ودفنته ها وانتحرت وقالت لجيمي فجيمي اتعقد انها موتت ابوه تمام ابوه اللي كان بيضربه فابوه كان بيضربه وامه موتت ابوه وقالت له ان انا موتت ابوه فالواد اتعقد وبعد كده امه انتحرت وانت بتشوف بقى انتحرت ازاي مش عايزه يطلع معقد عايز تسافر بره يا على فكره الكلام ده الكلام ده مش ما هي اللعبه دي في انجلترا واخد بالك الكلام ده مش مش قصه ده الحاجات دي بتاع بيحصل بلاوي والله العظيم ما تعرفوش عادي اللعبه دي سو كلوس للحقيقه اه عايز تسافر بره وخد بقى ال UK والبس في البلاوي دي ميه ايه ده انا معايا ايه ده ايه ده هي في ال basement يبقى انا معايا الحاجه دي ميه انا معايا ايه تعيش بره امال انا بتكلم قصه عبره صحيح الناس فاكره الكلام ده, ده بره يا ابني يعني يعني انت انت عندك اهلك وكده بره ده يعني النسبه بتاعته عاليه جدا الحاجات دي في مصيبه في كل بنزين وانا معايا طيب البنزين اللي هنشوف Who's there? I can hear you. Is it Rose? Yes, I'm Rose. اوكي تعال نشوف ماتت ازاي انا معايا ايه ايه blood Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I don't know. They belong to Harvey. أمال إيه؟ أمال إيه أنا فين؟ بنزين فين البنزين؟ فين البنزين؟ أنا معيش بنزين. When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? I had no choice. اه Jimmy had gone to find Hugo's grave. دور على قبر ابوه I was alone. I knew what I should do. راح يدور على قبر ابوه في الاوتيل مستخبي فين يالا ولا مش ناقصك اقسم بالله مش ناقصك انت حر الى الزرقاء اللي انا فيها دي يا ابني انت مستخبي فين <laughs> امشي الميتين اهو امشي من هنا خليني اقفل ميتين ام اللعب <laughs> امشي ولا عسل امشي التليفون رن اه التليفون رن العفريت اللي رن على امي استغفر الله العظيم خليني اشوف جريمة القتل بتاع في انجلترا اهو بلد بنت كلب هذا عز تير فعلا دي في انجلترا؟ اه يا عم Thank you. magnetizar. Jimmy Gay olhei. نفسك عرفت ليه مكمب في الدور الثاني انا كنت فاكرها خلاص انا ناقصه جزمه نخلص ده لقيته بيجي لك دلوقتي هو فين؟ انا قلت عايز اخلص 100% انا عايز اخلص انا ناقص بيتكلم اي حاجه هو بقى ايه ليفل التنين دلوقتي لازم يطلع معاك لازم امه موتت ابوه وابوه ابن كلب قريب كده يعني قريب مش هينفع انا مش عارف هي امه فين فكك بقى لا اله الا الله لا اله الا الله شيمي انت فين كاميرا مالها آه، يعني كاميرا كبيرة يعني عايز افك انت فين قريب قوي كاميرا مالك كاميرا جنبي جنبي سمعت ايه ده ايه ده ايه الهبل ده ايه الهبل ده ايه الهبل ده هو بقى عامل كده ليه السكة ازاي انا عايز اسمع هو فين شكله ورايا لازم تتحرك بسرعة فين بخيل لا لا ثانية واحدة أنا عايز أعرف هي فين بالظبط ماتت فين الدور التاني مش هعرف ماتت فين ما انت بتطلع وتمشي ورا البوصله ده هيجيبني ورايا ورايا اسمع صوت لا لا لا انا اسف انا اسف انا اسف ايه ده ايه ده ايه ده لو لفيتها موت ايه ده انا خايف والله يا نهار اسود هو هنا النور طفى وطفى النور طفى وفتح ورايا صح ورايا لا كده كتير كده كتير قوي كده كتير ده ايه ده اطلع بره ولا ورا ولا هو ايه اجري اطلع اجري على طول نهار اسود ده معاه في الأوضة في قفايا صح اخرج على طول بره Yavrutikar! Yavrutikar! Yavrutikar! Yavrutikit! Yavrutikit! Yavrutikit! لا انا مش قادر مش قادر مش عارف مش قادر مش قادر مش قادر طلع بره الاوضه مش جوه الاوضه لا لا لا صعب قوي صعب قوي بقى صعب قوي الزفت ده ده بقى كل خطوتين الاقيه انا هعمل سيف انا مش قادر مش قادر اكمل انا عارف ان اللعبه بتخلص بس انا مش قادر مش قادر انخضت كده كتير لا لا لا لا مش قادر مش قادر انا هعمل سيف هنا بيت امك اللعبه 100% ومش عارف اخلصها انا هعمل سيف هنا انا مش قادر وانا عقبال ما اعدي الحته الاخيره دي حلني انا ما مش مش عارف مش قادر لا يا عم هو مكمل الدور انا مش عارف اوصل في حته اصلا مش قادر خضه كمان وخلاص لا وانا اموت عشان خاطر لعبه انت مجنون يا ابني هتموتوني عشان هتتفرجوا على ال... لا خد نفسي شويه ايه ده إيه القرف ده نبدا بيها ال stream الجاي ولا حاجه لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آه، الف شكرا يا كل الناس تتفرج الناس عمل follow الناس اللي بت share ما عملش follow يعمل follow الناس اللي دعمت طبعا انا خضه كمان وهبقى ده بيعمل ايه يابا لا كده كتير كده كتير كده كتير اشوفكم بكره ان شاء الله سلام